सारे रास्ते भुला के मैं सही आऊ मैं मिलने तुझसे तो कहीं तुझसे रास्ते भुला के मैं सही आऊं मैं मिलने तुझसे तो कहीं तुझसे दूर हूँ मैं और Thank you.